银行又要升息了，房价会不会下来呢？观察了很久，到底是要买房还是租房呢？而为什么别人一买就是好几间？买房难道就只能在梦里吗？嗨，大家好，我是大饼，这里是财商脑外科，一个专门教你赚钱和开启财商的频道。这部影片就是要告诉你，到底是要买房还是不买房，还有不要陷入框架。所以你一定要点赞。 因为你会得到庞大的咨询量，能帮你解决买还是不买这种小问题，而你也可以在播放列表中找回来，不会错过。影片一定要看到最后，分享给你爱的人，让你们可以多做点准备，不用绕路。也祝福点赞订阅的你在看完影片后都能够买到自己喜欢的房子，轻松达到财务自由。租房有哪些好处呢？以下有几点：首先，居住自由，租屋的地点条件不会被绑住。 你想搬就搬，想住什么样的房子都可以随你喜欢。市场上有很多种工业风、北欧风、西北风，只要你租得起，都可以挑自己喜欢的。而且也能够每年按照自己的财务状况还有喜好去做调整。再来第二点，手上的资金可以保有弹性，有多余的资金可以去做其他的投资，比如说加密货币、股票、ETF、基金、保险或者进修自己。第三点。 如果家具坏掉，或者是漏水、壁癌等问题，都可以叫房东，不需要为这个屋况劳心劳力，只要交给房东处理，并且由房东负担修缮的费用。第四点，房租负担比较轻，相同的地点、相同的条件的房子的租金，通常会比房贷低很多，经济上也没有压力，可以让生活维持一个比较好的品质。那租房的缺点又是有哪些呢？第一点。 租金的开销就是一笔固定的费用，付出去的钱就像变了心的女朋友，不会再回来，没有获利的空间，更不会有增加的价值。第二点，租金上升，租金会面临市场的变化，房东也可以涨房租，通常不会降房租。第三点，缺乏归属感，无法保证长期稳定居住的品质，就算签了长约，只要房东愿意付你违约金，还是可以要求你搬走。 第四点，喜好受限，没有自主性，不能自由装潢，改变格局，居住的规范都受限于房东。有租过房子经验的朋友，欢迎在下面留言分享你们不同的看法。说完租屋，接下来要讲买房。那买房有什么好处呢？第一点就是抗通膨，在华人的传统观念下，有土司有财，婚前有房可以准备叫岳母，没房就只能叫阿姨。只要买对地点。 就具有抗通膨的效果，可以确保大笔的资金不会因为通膨而贬值。再来，房子是一个会长大的存钱筒，每个月都必须强制缴房贷，借由每个月强制挪出一笔钱，让我们强迫储蓄投入到房子的价值里面，就能有效减少乱花钱的冲动，而且还可以透过土地增值把你的资产放大。 而且房子也能够当做杠杆与融资的工具，未来如果有资金需要，也可以抵押房屋借款，将房子的价值最大化，增加可以活用的现金。第三点，房子都是自己的，自主性高，想要怎么装潢布置都可以，不用担心年纪大了没有地方住，更有踏实感。那我接下来还是要讲缺点，买房子除了房价之外，其实有很多的额外支出，中介费。 代书费、税款、修缮费、装潢费，以及每年所要缴的房屋税、地价税，这些支出加起来也是一笔为数不小的衍生费用。而房贷还包含利息。如果说租是帮房东缴房贷，那买房的房贷利息就是帮银行赚钱。第二点，机会成本的问题：一旦决定买房，必须要把大量赚到的钱都放进房贷里面，而失去运用这些资金去投资。 可以获得的报酬，比如说，二零二一年三月份、四月份有很大的机会可以投入股市或者是其他的价差。第三点，现在房价高涨，导致每个月房贷常常会占收入的一大部分。如果说工作稳定，就还能支撑，但还会是一个巨大的经济压力。只要一旦收入中断，缴不出房贷，房子就会被银行收走拿去法拍。第四点。 买房看屋需要付出相当大的时间成本，因为买房可能是我们这一生中最大的一笔开销，因此更需要谨慎，花费大量的时间做好功课，挑选适合自己、价格合理的房子。所以你一定要订阅脑外科，每一部影片都可以提升自己，累积经验，让你运用去找到符合自己需求、价格又合理的物件。在这里，我们有专门开立一个社群给大家解惑，可以在社群里面抱团交流。 我会在影片下方放上链接，而且又会特别制作如何买房的影片给大家，就是我们运用财商成功的经验与案例的分享，你真的不能错过，一定要分享给你的家人或朋友，因为懂了就是会了，跟其他人的差距一下子就会拉开，回不去了。所以买房子根本就不是年龄的问题，而是有没有找对方法，用对方法。所以你一定要点赞，然后看到最后，我们还会继续教你更多的干货。第五点。 买房自住，居住的地点难以随意更换。买房，假如住不习惯，遇到不好的邻居，工作又换了地点，都没有办法快速而且轻易的搬走。第六点，假设我们去出租，没有筛选好房客，提线房租就算了，还会破坏房子的内部装潢以及预测。最恐怖的还会在水管里面灌水泥，而且有一些忧郁症需要吹吹风，就打开窗户或者是阳台，用生命去打你的房。 结论就是，买房好还是租房好？其实没有标准答案。仔细看上述的优点跟缺点，其实都是一体两面的，没有绝对的好，绝对的坏。主要是依照个人的需求和财务的状况去做决定。在看过这部影片，深入了解了买房与租屋的优点、缺点、成本之后，大家可以评估自己究竟是适合买房或租屋吗？才不是呢！脑外科才不会给你这种模棱两可的答案。这种话谁都会讲。 如果说我给你这种鸟话，你就可以关影片。现在开始要进入思维的爆破。目前是二零二二年四月的中旬，我们都知道房价狂涨，世界各地通膨不断，又缺工缺原物料，此时此刻都会是历史的高点。那现在又要开始升息了，今年还会再升几次呢？其实很难说。美国是要升六次，已经升息了一次，市场上也开始要打房，这样就会造就房价开始大跌吗？ 我先把结论讲在前面，不会。那目前所有打房的举动是为了什么呢？二零二二县市长，哦，二零二四什么？其实都是选举要到了，要怎么样才能赢呢？就是选票要多嘛，有房的人多还是没房的人多？可以得罪少数还是得罪多数？有很多的话我不能再多说了，因为真的会得罪很多人。再来谈谈升息，会不会真的影响到建商？ 大户大笔土地的持有者，其实答案是不会的。建设公司或者是大户懂得运用开设公司制作报表，做出更多的费用，做出更多的支出，去降低他们的获利，甚至是拿公司的获利去买土地，再制作更多的费用，同时可以增加资产，拿去跟银行谈判，换取更多的贷款，还有更低的利息。 杠杆的同时，又换取到更多的时间，可以等待更好的时机。这些就是财商，这一些就是资本主义他们使用的方法。如果说最坏最坏的情况，其实只要把这一些再转嫁到消费者身上就好啦。而这时候，只要利率冲破了三趴，很多菜鸟的投资客，甚至是自助客，利息缴不出来的时候，就会很容易沦为法牌。 而这个时候，大财团、建商或者是大的投资客，其实他们再去法拍市场再把它买回来就可以了嘛。财富再一次重新的洗牌，人为刀俎，我为鱼肉，谁是刀俎，谁是我？所以，如果你现在还在看各类的文章、各式各样的影片来告诉你说买房好还是租房好啊，这里地点好，那里地点不好。 这里装潢看屋啊，要有什么样的重点？看什么会买什么，买什么会赚什么？你会发现，其实没有一个人会告诉你正确的答案，都是模棱两可，不用负责。他们不会告诉你买房子、卖房子、出租、承租，这些其实都是金融交易资本的动作，就只是一个框架塑造出来给大家，而且慢慢演变成这样的社会，就是不断的建立供给与需求。这还是老鼠圈吗？ 而我的频道就是想要让大家看出这一些框架，是真心想要让大家财务自由，扩大我们自己的投资层，一定要想办法挑出来看清楚，因为百分之九十九的人都陷在这一个生存的框架里面，变成了他们生活的一部分。那我们看懂了，又要怎么做？又该怎么办？负责任的告诉你，就是要花时间去学，然后去买、去出租、去实践。在那边讲买房不好。 租房好的人，他们买过了吗？还是买不起在追？说租房不好，买房好的人，他们租过了吗？没租过，那也是在追。唯有弄清楚框架，才有机会跳脱。只是重点还是在于实践。现在是一个资讯爆炸的时代，是会有多难？你可以去学习，也要学会筛选。当真心有想要得到的时候，再多的外在因素都不会阻挡你的决定，你都会有办法。 我有实践，你就会发现，原来这些财经频道、财商鸡汤都是没卵用的。他们只是告诉你个大概，因为值钱，所以他们不会讲，或者是说，他们其实不懂、不知道。所以，如果可能的话，不对，我说的是一定要先从持有自己的第一间房地产开始。如何买房？我们社群里面有专门的课程，当然不是免费的。 自己去思考，要不要花钱花时间去缩短你与财务自由的距离。时间、生命才是最宝贵的，没有人会勉强你，大家都是成年人。最后，在影片下面有社群链接，可以决定自己要不要加入。当你开始觉得想要买房的时候，就会开始一连串学习与挑战。再次强调，你的人生是由你无数的选择所决定的，所以你真的一定要为这部影片点赞，因为在这里你不用花钱。 就可以免费帮自己开脑，让自己养成按赞、订阅、打开小铃铛的习惯，让有用的思维、有用的频道去洗自己的脑袋，把财富的思维洗进去，替换掉穷人的协议。一念转，万念转。所以说，做吧。我们不是预言者，无法预估未来，唯一可以掌握的就是不断的扩大自己的能力圈。 好了，以上就是今天的内容。欢迎大家在底下留言，说说你不同的看法。如果今天的影片有任何一句话有帮到你，我就心满意足了。最后还是祝福那些为我们点赞的朋友早日跳脱框架，达到财务自由。我们下周不见不散。那我还是忘了讲，其实整个流程就是看清框架、跳脱框架、不入框架，最后制作框架。所以有钱人都是这样做的。如果你有听到最后一段的。 恭喜你，下礼拜见。